这可能据我所知啊，拆十三 Pro 啊，台湾可能是目前是第一台啊。哇，看一下它内部，真漂亮啊！我们几乎是无损啊，看一下它这个边上的防水胶条啊，全部都还在框上，无损拆啊。这就是我们。 iPhone 十三 Pro 的主机板哈，一样是做双层的哦，在硬碟上面这边贴了一个 A 十五的贴纸，我们就先用胶带，然后用胶带把它保护一下，好，直接上打磨。 把这个粉尘清洁一下。哦，原本的泡棉，我们给它装回去。刷机。 alo không không cho khai chưa thành ra thì dân thu lộ à.